Jesteśmy na pasiece B-Royal z fajnym sprzętem. Mam szerokokątny obiektyw i bardzo czuły mikrofon. Sprawdzimy jak tam pszczoły słychać tym mikrofonem. Mogę go tu o widać. Tak, będę po kolei podchodził do każdego ula i to są odkłady. Te tutaj. O, tutaj co widać to są odkłady. Podsłuchamy, zobaczymy co tam u pszczół słychać. Zobaczymy co jest, co jest grane. Podstawam pierwsza. Gdzie też słychać. Y, ten ul to był na ostatnim filmiku, jak oglądaliście, miałem na nim największy osyp. Bałem się, że może umarł. Uuu. No ciekawe czy tutaj nam nie padły pszczoły. Wszystkie. Tak to wygląda niestety. Zobaczymy, czy je słychać. Słychać nawet dobrze. Tu widzimy y, sikorki jak się rozprawiały. Z naszymi pszczołami widać kawałki. Pomimo, że im dałem słoninę, to i tak słychać to i tak robią te pszczoły cały czas. Następny. Tutaj mam 5 uli. Ten niebieski i 3 zielone. Y, to są ule jednoroczne już. Pełne rodziny. Zobaczymy czy jest różnica jakie osłuchamy. Słychać podobnie. 10 co najmniej, może nawet minus 15 ładnie słychać może do wlotka jest z Niemką. Na testach. Tu mamy jedno czy dwie zdechłe pszczoły. Tutaj widzę, że też odwłok leży. To na pewno sikorki. Prawdziwa wyżera. Sporo martwych pszczół. Jakieś ślady? Nie widać. Prawdopodobnie tylko podlatują i się podwieszają, bo nie mają gdzie za bardzo usiąść. Ewentualnie to też mogą być pszczoły, które y, zostały wyrzucone przez, przez te znajdujące się w ulu. Tu są jakieś ślady dziwne. Posłuchajmy ostatnio. Pięknie. Jestem zadowolony, wszystkie żyją. To mi się podoba. O, tu widać ślady sikorek. Jak sobie człapią. O, tu widać, tak, to jest to. Widać ładnie. Fajny sprzęt. Postaram się go poużywać ponownie. Tu widać ślady sikorek. O, tutaj też. No, wszystkie te ule były odwiedzane przez sikorki. Dobra, wystarczy tego przeszkadzania. Mam nadzieję, że moje lipy przetrwają te minusowe temperatury. Ciężko to widzę, ale zobaczymy. Mam tu kilka roślin. Pasieka. A teraz idziemy zawiesić słoninę z mięskiem, ale w dalszej, w dalszej odległości od uli. Nie ma co przyzwyczajać, żeby te słoniny, które wieszałem wcześniej, żeby były blisko ula. No, zaraz wracam. Idę przygotować to, co potrzeba. że auto przejechało, to ciężko nam zrobiło. Idziemy trochę zawiesić słoninki, żeby nie przyzwyczajać korek do, do przodu. Pozwólmy jeszcze przyjechać. Inwestycje będą? Mają być. <laughs> E, nagrywam filmik na YouTube'a, bo mam pasiekę i żeby sikorki nie zjadały pszczół, to wieszam im tutaj słoninę i takie rzeczy. Szukam drzewa, żeby to powiesić. A żeby nie straszyło. Jest dzisiaj strasznie zimno. Koło minus 15 na pewno. trzymając yy, pasiekę, mając pasiekę tutaj y, w tym w lesie możemy niestety doświadczyć takich powalonych drzew trochę się czasami o to boję jak jest silne wiatry po lewej stronie też mamy operator mi wszystko tutaj złapie jak to wygląda Miejmy nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Dobra, tutaj myślę, że wystarczy. Słabo trochę. Przydałaby się jakaś gałąź grubsza. Operator widzisz, co ciekawego? Wyłączyłeś? Nie. To wytniemy. Tam są jakieś bardziej poprzeczne. Cienkie, ale poprzeczne. Jeszcze nie, nie pchać tak wygląda. Dobra, ty. czego to się nie robi dla pszczół panowie pszczelarze. Taki oto prosty sposób zawiesimy. Słoninkę. Mniejszy kawałek ten. Teraz palce. Ledwo czuję, ale nie należy do miękkich fotetów. Damy radę. Szybko rękawiczki założyć. księżyc już widać. Idziemy dalej. Może na tamtej brzut. Cholera. Dobra, tu coś mam. Wchodzę. używam takich mocniejszych gałęzi i też nie wolno za wysoko powiesić bo sikorki latają tak do 5 metrów szukają pokarmu Dlatego na przykład budki lęgowe też się wiesza do 5 metrów. Od 2 do 5. No i tu mają elegancko, mogą ścinać. Jeszcze, mówię te mniejsze. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Całe szczęście, że mam operatora Bo samemu to by było ciężko tutaj coś nagrać. proszę bardzo. Sikoreczki i inne ptaszki. Smacznego Wam życzę. Ale zostawcie moje pszczółki w spokoju. Pozdrawiam człowieka z lasu. Y, też nagrywa filmiki. Idziemy dalej. Z powrotem. Strasznie Fajna okolica, las. To mi się podoba. Pięknie. Operator na pewno złapał tutaj kilka fajnych ujęć. Mam nadzieję. Idziemy.